doença me curei Na dormência despertei Ausência presenciei Só aparência não serei No cantar eu bocejei No caminhar onde eu parei Ao parar eu caminhei Ao desprezar eu desejei o praticando o Ao perder eu encontrei, ao esquecer foi que eu lembrei, ao sumir eu avistei, ao fugir eu me achei, na junção eu separei, disse não mas aceitei, eu conheço mas não sei com silêncio eu falei Fluir do tal, praticando o bem Fluir do tal, praticando o bem Na doença me curei, na dormência despertei Ausência presenciei, só aparência não serei cantar eu bocejei No caminhar onde eu parei Ao parar eu caminhei Ao desprezar eu desejei Fluir do tal Praticando o rei Fluir do tal Praticando o rei Ao perder eu encontrei ao esquecer foi que eu lembrei Ao sumir eu avistei Ao fugir eu lhe achei Na junção eu separei Disse não, mas aceitei Eu conheço, mas não sei Com silêncio eu falei